English sec, Express, супер современный эффективный курс. Хочу все знать. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатьюкс. Сегодня у нас тема «Побудительное наклонение» или «Повелительное наклонение». Урок номер 72. Дорогие друзья, в этом формате нам необходимо перевести на английский язык следующие предложения. Все эти предложения написанные белыми буквами э, обозначают повелительные наклонения. Эти предложения формируются очень легко. Например, возьмите свою книгу. Возьмите свою книгу возьмите, взять или брать переводится как take. Take – неправильный глагол, имеет три формы. Итак, возьмите, take. Обращаемся мы к кому? Э, ну, вы, если мы говорим кому-то, возьмите свою книгу, возьмите вашу книгу. Значит, вы – это you, ты – это you, а вашу будет your. Take your или свою, вашу book. Take your book. Возьмите вашу книгу или свою книгу. Не берите их книгу. Второе предложение. Не берите их книгу. Мы видим, что это отрицание, настоящее время, значит, должна использоваться частица do с отрицанием not. Брать take, значит, не берите будет do not take или сокращенно don't take, не берите. Дальше. Их. Это местоимение от э, местоимения they. Их значит Зейр – это принадлежность. Кому принадлежать? Принадлежит книга. Им. Это будет them если мы видим их, это будет them. Но мы же не видим их, а мы говорим о, об их книге. Если мы видим их, то мы говорим see them. Видим их, them. А в данном случае их книга. Не берите их книгу. Значит будет their book. Their book. Если мы видим их, будет them. We see them. Мы видим их лица. Все. А если мы видим их костюмы, будет, костюмы, будет their. А видим или брать их книги, будет their. Это принадлежность their. Понятно? Давайте дальше пойдем. Откройте окно. Open the window. Открывать to open. Значит, откройте Open the Window. Окно Window. Очень легко. Напишите следующее предложение ему письмо. Писать to write. Написать кому? Ему. Он he, если его портфель будет his, а ему будет him. Мы видим его, him, видим. Ви, мы видим си, хим, мы видим его лицо, его фигуру, хим, его. Но если мы видим его костюм, мы видим его ботинки, это his, это принадлежность. Различайте. Итак, если напишите ему, кому, значит будет him. Him, ему напишем письмо. А, и а если его костюм будет his. Понятно? Значит, напишите ему письмо. Write him the letter. The. Кончик э, языка между зубами. The. The. Позвольте мне помочь вам. Позвольте или дайте, или разрешите. Итак, позвольте, разрешите, дайте переводится как, let. Let. Мне me Мне me Хочу заметить, что мне, мною, тебе, тобою, им. Никогда такие предложения не начинаются э, с таких местоимений мне, а в середине они могут стоять. Let me. Но в начале предложения me никогда не ставится. Вот. Поэтому это так называемая пассивная форма, где местоимение me заменяется на местоимение I. Но в данном случае позвольте мне местоимение me не стоит в середине предложения. Его можно значит, употреблять. Итак, позвольте мне, или разрешите мне, или дайте мне. Let me. Очень легко. Помочь вам. Help you. To help – помогать. You – тебе. Все. Никаких предлогов нет, никаких союзов нет, никаких частиц нет. Позвольте мне помочь вам. Let me help you. Давайте посмотрим этот фильм. Или позвольте посмотреть этот фильм или разрешите посмотреть этот фильм. Значит, переводится «давайте», так же само «let», «let». Ну, если в предложении говорится «давайте посмотрим», значит, это говорится, что мы, давайте нам посмотреть. Значит, we это мы, а «нам» – это «us». Понимаете, да? Дайте нам, let us, или позвольте нам see the film. See, посмотреть этот фильм. Let us, позвольте нам see the film, посмотреть этот фильм. Можно, позвольте нам let us watch the film, не имеет значения хоть си смотреть, хоть watch посмотреть. Значит, позвольте нам не позвольте let we позвольте, не позвольте мы посмотрим этот фильм, а позвольте нам let us we это мы, а производное местоимение от we это us. Позвольте нам посмотреть этот фильм. Дальше. Следующее предложение. Пусть они посмотрят этот фильм. Ну, давайте, разрешите им посмотреть этот фильм. В данном случае пусть они посмотрят этот фильм. Ну, пусть это то же самое я сказал, что дайте или разрешите им. Уже не будет здесь э, they, они, а будет them them, так же как здесь. Не позвольте я, не позвольте я помогу вам. Так мы можем сказать по-русски. Позвольте я помогу вам. В английском позвольте мне, позвольте мне, э, поз, позвольте нам, ас, посмотреть фильм. Пусть они посмотрят этот фильм. Позвольте им, не they, а them, позвольте им посмотреть этот фильм. Следующее предложение. Расскажи это своей сестре. Расскажи, как переводится. Рассказывай. To tell. Это. It. Своей кому? To your sister. To your sister своей сестре или вашей сестре, не, не имеет значения. Здесь только ее, потому что мы к кому-то обращаемся, к ты, человеку, расскажи это. Значит, у него есть сестра, значит, ее сестры. Он сам you, то есть ты, а его сестра ее сестры Tell it to your sister. Принеси мне газету. Это повелительное наклонение. Как же мы его переведем? Приносить to bring. Значит, будет bring. Кому принеси? Мне. Bring me the newspaper. Bring me the newspaper. Дай им мои книги. Давать как? To give. Значит, предложение будет начинаться с give. С give. Дай. Им это производное местовение от they, они. А им значит them. Them. Не путайте their. Их книги будет their. Чьи книги? Их. Принадлежность their. Принадлежность это their а дайте им, это будет them. Them, дайте им. Если бы здесь было не мои книги, а было их книги, значит было бы как? Give им them, а книги их their books. Дайте им их книги. Ну, в принципе, отдайте. Дайте им, как бы, give them, кому? Им, живым, them, чьи книги? Their, their books, их книги. Ну, в данном случае мою книгу. Give, кому? Дайте им, them, my books, мои книги. Хорошо? Поговори с ними о спорте. Говорить, поговорить, пообщаться, разговаривать на английском – это все speak. Поговорить. Итак, speak с with. А тут как будет them или they? Да, конечно, them. Почему? Потому что с ними они they, а Speak with them. Поговори с ними. Не their. Their – это принадлежность. Их спорт, их костюмы, их ботинки, их книги, их портфели – это their. А поговорить с ними, они they, а с ними, я вижу их, это будет them а я вижу их книги, это будет Зейер. Я очень хотел бы, чтобы это разобрались. Итак, поговори с ними о спорте. Поговори. Speak с with ними. Them about это о. О спот. О спорте. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нету. Итак, дорогие друзья, наш урок близится к завершению. Как всегда, мы должны подвести краткие итоги. Итак, если побуждение к действию относится к другим лицам, то, то, то для образования формы побудительного наклонения используется глагол to let – разрешать, или дайте, или давайте, или пусть, или позвольте. Не забывайте об этом. Если побуждение прямое в действии, все, используется let. Let me, let us, let me позвольте мне, let us позвольте нам, let him позвольте ему, позвольте нам э, let them, let them и так далее. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. Я желаю вам всем успеха. Я желаю всем вам удачи. Кликайте, делайте лайки, э, пишите комментарии. Я буду очень рад. И подписывайтесь на, ваш, на мой канал. Всего вам доброго. See you later. Пока.